daneben. Diese Erde sollte stehen bleiben, und sollte beben. Du warst das Beste, das mir passieren konnte. Du warst der Leuchtturm, den man am Horizont sehen konnte. Und was ist passiert, ist das normal, dass sich nicht interessiert. Andere Gefühle, andere Ziele, ein anderer Weg. by my force. Vergangenheit so langsam, Zukunft liegt vor mir. Sag an wir das schaffen, du mit mir oder ich mit dir. Unendliches Leben, gib mir Leben, got wie es some Leben sei, jetzt sind long time thoughts I've been